hi ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ማስተዋል ነኝ። ትናንትና live ገብቼ በተናገርኳቸው ነገሮች የተወሰኑ ሰዎች ብዙ ሰዎች አልገባችሁም። የተፈጠረው ነገር አዲስ አበባ ነው፣ ዱባይ ላይ አይደለም። ልመጣ ስል አንድ ሁለት ሶስት ቀን በፊት የተፈጠረ ነገር ነው። ይህንንም አሁን ወጥቼ የማወራበት ምክንያት አዲስ አበባ ገብቼ ለሚፈጠረው ነገር ለሚደርስብኝ ነገር ምንም ዋስትና ስለሌለኝ at least እዚህ መጥቼ መናገሬ ይሄን ነገር ቀልሜ እንደተናገርኩት እንድታውቁ ስለፈለኩ ነው እንጂ እንደዚህ ወጥቶ የማውራት ፍላጎትም አልነበረኝም። ሲቀጥል ደግሞ የሆነ ቪዲዮዎች የነበረ airport ላይ አግኝቻት ከሆነ አረቦች ጋር ምናምን ጭራሽን ያገኘሁትም ሰው የለም፣ ያየሁትም ሰው የለም። እዚህ መሆን ያለሁት ብቻዬን ነው ሲጀመር። እዚህ ጓደኞች አሉ፣ ግን ብቻዬን ነው ያለሁት። ከማንም ጋርም አይደለሁም። ከዱባይ ጋር የሚያገናኝ ነገር record ብታደርጉት ደስ ይለኛል በስልካችሁ። ምክንያቱም ለ ይሄ ነገር እንደተናገርኩኝ evidence እንዲኖር ስለምፈልግ ነው። እና ድጋሚ በጣም ይቅርታ ስለቆየባችሁ አሁን እነግራችኋለሁ። እሺ የደረሰብኝ ነገር ሴክሹዋል አሶልት ነው ወይም ደግሞ የጾታዊ ጥቃት ሙከራ ነው። ያደረሰብኝን ሰው ስም አልነግራችሁም፣ ምክንያቱም ለህይወቴ ሊያሰጋኝ ስለሚችል አልነግራችሁም። ግን ያ አሁን ያልኳችሁ ሰው በሰዓቱ ስራ ሊያሰራኝ ብሎ ነበረ ያገኘሁት እና እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ዲቴል ልነግራችሁ አልችልም። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ለህይወት ያሰጋኛል። ሰውየው ከኔ ጋር ሰላም መፍጠር አልፈለገም። የኔ ሞራልም ሆነ አይምሮ መጠበቅ አልፈለገም። ጭራሽ እኔ ብላክሜል እያደረኩት እንደሆነና እኔ ወንጀል እየሰራሁ እንደሆነ ነው ለማሳየት እና ለመናገር እየፈለግ ያለው ለዛ ነው። እኔም እዚህ ጋር መጥቼ ለእናንተ ማወራችሁ ምክንያቱም አዲስ አበባ አይደለሁም አሁን ዱባይ ነው ያለሁት። አዲስ አበባ መጥቼ ሰውየው በጣም ሀብታም ነው፣ millionaire billionaire ልትሉት ትችላላችሁ። አላቅም፣ የእንትን መጠኑ የገንዘብ መጠኑን አላቅም። በጣም ሀብታም ነው እና ኢትዮጵያ ገብቼ አሮ ነው ከ airport ጀምሮ safety ዬን አላቅም ባጭሩ no. Um... ሴቴን አላውቅም። ሰው ኢትዮጵያ ገብቼ ምንም ነገር ብሆን at least ለእናንተ ነግራችኋለሁ። ያው ኢትዮጵያ ላይ እንደምታውቁት ገንዘብ ገንዘብ ሲኖራችሁ ምንም ማድረግ ይቻላል እና ምናልባት ብጠፋ or ብያዝ ምንም አይነት ለብሬጅ ስለማይኖረኝ at least ለእናንተ መንገሬ leverage ሆነኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እና honestly ለመናገር ከሰውየው ጋር የተዋወቅኩት በስራ ነው እንዳልኳችሁ። ያስተዋወቀኝም ሰው የህግ ባለሙያ ነው። ሰው በፍጹም ይሄ ሰው እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አላሰብኩም። or እንደዚህ ነገር ይሞክራል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ሰው እስከ እስከ እስከሆነው ሰዓት ድረስ አምኜው ነበረ። ያው አት ዘ ታይም ልክ እሱ ያንን ነገር ለማድረግ ሲሞክር በጣም ነበረ የፈራሁት። ሴት ነኝ obviously፣ ወንድ ነው እሱ። የእሱ ቢሮ ውስጥ የእሱ የእሱ የስራ እንትን ውስጥ የስራ ፎቅ ውስጥ ነው የነበርኩት። በምንም አይነት ሁኔታ ራሴን ለመጠበቅ ነው እንጂ ሌላ ማለት ይሄንን በይ ሲለኝ ስል ነበረ ይሄንን ተናገሪ ሲለኝ ስናገር ነበር። ይሄንን እንደ ጥፋተኝነት ከቆጠራችሁት አላውቅም፣ ግን አጠታይ ሬፕ እንዳይሆን ነገሩ በጣም ስሞክር ነበር። ግን rape አላረገኝም፣ ልከሰውም ምናምን አልፈልግም። አሁን ይሄንን የምናገረው only only ምክንያቴ አንድ ከሰውዬ ጋር ሰላም መሆን ነበር የፈለኩት። ግን እሱ የኔን ሞራል ሊጠብቅ አልፈለገም። ጭራሽ እኔ blackmail እያረኩት እንደሆነ እና እኔ ወንጀል እሱ ላይ እያረኩ እንደሆነ ለማሳየት or ለመናገር ነው የሞከረው እና ኤርፖርት ብቻ ግቢ ነው ሲለኝ የነበረ የመጨረሻው እንትኖቹ አንቺ ብቻ ኢትዮጵያ ግቢ አይነት ነገር ነው። ሰው እሱ sexual assault ሊያደርገኝ በሞከረው እሱ ባረገው እኔን እኔ እንደ ወንጀለኛ አርጎ እኔን አክዩዝ ሊያደርግ ነው እየሞከረ የነበረው ሰው አሁን ለእናንተ መጥቼ ይህን ማወራላችሁ አንድ ኢትዮጵያ ገብቼ ምን ነገር ቢደርስብኝ ቀድም ይሄንን ቀደም ይሄንን መናገር ስለፈለኩ ነው። እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ለሚደርስባቸው ሴቶች እንዳለ ድምጽ መሆን ስለምፈልግ ነው። ይሄ ነገር ይከሰታል። አዎ በጣም ይከሰታል። እና አትፍሩ ወጣችሁ ለመናገር። ገንዘብ ያለው ሰው ኦብቪየስሊ እዚህ ዓለም ላይ ነገር ኃይል ሊኖረው ይችላል። I know ኃይል ሊኖረው ይችላል። ገንዘብ ያው obviously ሰይጣን ነው ሰው እና ከቻላችሁ ይሄ ነገር record አድርጉት ስልካችሁ ላይ እኔ ኢትዮጵያ ስመጣ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ሊደርስብኝ ይችላል አላውቅም። ኤርፖርት ላይ ልያዝ እችላለሁ። አላቅም። ምንም ነገር ማውቀው ነገር የለም። በ life ኤ ላይ አሁን ላይ ምንም እርግጠኛ ሆንኩበት ነገር የለም። so ለእናንተ ተናግሬ at least እናንተ እንትን ትሆኑኛላችሁ ምስክር honestly ለምናገር ሰውየው መጥፎ ሰው ነው አይደለም። maybe አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸውን መቆጣጠር ያቅታቸውና የሚያደርጉትን ነገር አያውቁም በሰዓቱ ምናምን። አሁን ለአሁን እንደዛ ሊሆን ይችላል። በሰዓቱ like ስለ family ው በጣም ብዙ መጥፎ ነገር ሲነግር ነበር። በጣም ብዙ እንደሚበድሉት፣ በጣም ብዙ አእምሮ እንደጎዱት፣ ብቸኝነት እንደሚሰማው፣ ገንዘብ ብቻ ነው ሚሊዮን ቢሊዮን እንዳለው እንጂ ውስጡ ባዶ እንደሆነ ምናምን ምናምን ሲያወራ ነበር። አተም ፖይንት አሳዝኖኛል፣ አልዋሻችሁም። ሙሉ ለሙሉ እሱ ሰይጣን ነው ምናምን ብዬ እሱን accuse ማድረግም አልፈልግም። ግን እንዳልኳችሁ እሱን ያገኘሁት በስራ ነው እና እኔ ስራው ትልቅ ስራ ነበረ። ሰውየውም ጥሩ የተከበረና የሚባል አይነት ሰው ነው። እና ስራውን ለመስራት ብዬ ነበረ ያገኘሁት እና ሲጀመር ሳገኘው ማታ ላይ ነው። ቀን ላይ ስልኬን አያነሳም ነበር። ማታ ላይ you know like ሀብታም ለመሆን መተኛት ይሄን ሰዓት ይሄን ሰዓት ማለት የለብሽም ምናምን ብሎ ብዙ ነገር ብሎኛል። like ሰው ሀብታም ለመሆን ስድስት ሰዓት አስራ ሁለት ሰዓት ተኝቶ አይደለም የሚሆነው ባገኘው ሰዓት መስራት ምናምን ነው ያለበት ምናምን ምናምን ብሎ ሲለኝ ነበር። ሰው ቢሮ ሂድ አሁን ምናምን ብሎ ነው የወሰነኝም። እንዳልኳችሁ አሁን ስሙን መናገር አልፈለግም፣ ግን እሱ ከኔ ጋር ከዚህ በኋላ ሰላም መሆን የማይፈልግ ከሆነ still ከኔ ጋር ጸብ የሚፈልግ ከሆነ ያለኝን መረጃ እንዳለ ለቀዋለሁ። የተፈጠረው ነገር እንዳለ ነግራችኋለሁ። በቪዲዮ አድርጌ ለቀዋለሁ። አሁን እሱ እያለኝ ያለው ኦሬዲ ነገሩን ፖፖሊስ እንደተያዘ እኔ እሱን blackmail እያረኩት እንደሆነ እሱ እሱ ባደረገው ነገር እኔ እኔ blackmail እሱን እያረኩት እንደሆነ ነው። እስካሁን ራሱ ዝም ያልኩት at least እሱ መጥፎ ሰው አይደለም፣ በሰዓቱ በተሰማው ሰይጣን በቃ ባሳሳተው ነገር ነው ብዬ ነበረ ዝም ያልኩት። ግን እሱ የኔን ህሊና የኔን አእምሮ protect ሊያደርግ አልፈለገም። ጭራሽ እኔን እንደ ወንጀለኛ እና እኔን እንደ መጥፎ ሰው አድርጎ አኪዩዝ ያደረገኝ እና ከኤርፖርት እንደሚያስይዘኝ በፖሊስ እንደሚያስይዘኝ አድርጎ ነው እየተናከረ ያለው አረው ነው ከዚህ በኋላ ምን እንደሚደርስብኝ አላውቅም። አንስሊ አይ ቪዲ ነው ግን ኢንፊስት እናንተ ከሰማችሁኝ አትሊስት አይ ሃቭ ዩ ጋይስ እና ምናልባት ከጠፋውኝ or ከተያዝኩኝ ኦር አይ ዶንት ኖ ዋትስ ጎና ሃፕን ቱ ሚ ኦነስትሊ ማን እንደሆነ የነገርኳቸው ሰዎች አሉ። እሱ ያስተዋወቀኝም ጠበቃ እሱ ያስተዋወቀኝ ጠበቃ ቋል እሱ መናገር ላይ ፈልግ ይችላል። ምክንያቱም የእሱ ጠበቃ ነው። ስለሱ ስለሱ ምንም የምለው ነገር የለም። ግን የነገርኳቸው ሰዎች አሉ። ሰውየው ማን እንደሆነ ይነግሯቸዋል። እና እንዳልኳችሁ ምንም ምን ያደረኩት ነገር የለም። ቃልህን ጠብቅ ያልከኝ ነገር ነበር ምናምን ነበር ያልኩት። ያንን ስላልኩት እኔ blackmail እያረኩት እንደሆነ ነበር ያለው። at least አይምሮዬን ለመጠበቅ እንኳን አልሞከረም። you know እኔ family ዎቹ ስለበደሉት ምናምን ምናምን ብዬ ራሴን ለማሳመን ሞክሬያለሁ። ያደረገው ነገር ሰይጣናዊ ቢሆንም at least ራሴን ለማሳመን በጣም ሞክሬ ነበር። ግን እሱ still እኔን protect ለማድረግ አልነበረም uh, የፈለገው ሰው። hopefully <sniffs> የተወሰነ ሰው ይህን ነገር record ካደረገው ኢትዮጵያ ከገባሁ በኋላ ምንም ነገር ቢደርስብኝ በጠፋ ኢንስታግራሜን አሮ ነው ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም። አነስሊ እንደዛ ነው ብቻ ለ እንደዚህ ነገር የሚደርስባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለእነሱም ድምፅ መሆን እፈልጋለሁ። ይህም እዚህ ዓለም ላይ ብር ካላችሁ ምንም ማድረግ ትችላላችሁ በሚለው ነው። I think እሱም even አስቡት። እኔ ይሄ ነገር ደረሰብኝ ያስተዋወቀኝን ሰው ስነግረው ሂ ፓወርፉል በጣም ኃይለኛ ሰው ነው፣ ለህይወትሽ ላሰጋሽ ይችላል ምናምን ብለው እኔ ጭራሽ የተጎዳሁትን ሳይሆን ጎጁን ሰውዬ ነው like እንትን እሱን ነው like እንትን protect እሱን ነው protect ሊያደርጉ የሞከሩት እና ያው እንግዲህ ታረጉታላችሁ። እንዲህ ይቻላል ነገር anyway እወዳችኋለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። አርብ ነበር የመምጣት ሀሳቤ። maybe ትንሽ ላዘራርዝሞ እችላለሁ፣ አላወቅኩም፣ እርግጠኛ አይደለሁም። Uh, ያ ያው እንዳልኳችሁ ይሄ ሰው ከኔ ጋር ሰላም መሆንን ካልፈለገ እስቲል ጸብን ከሆነ የሚፈልገው ሙሉ ታሪኩን ነግራችኋለሁ። የእሱ ቢሮ የቀረጽኩት ቪዲዮ አለ፣ እሱንም ለቋለሁ አንድ ላይ ወዳችኋለሁ በድጋሚ።